twaberanga ne ku bimeza wa nali nje ku muse nyumba ebyanja wa mu Kampala nze siso nyumba emuntu wa ku bimeza kakati emuntu wa nje ule nyumba nakalema mm yakola bole kamuko na nakalema je kuwetu kutuko kuweku utama yinje ziba mbugo siso ni wanzi bana yuganda basadde ku Chairman, eh. we must ensure that this man goes to his village and namulebye nga atamattama nagamba ne munne batudde ne bagamba nti ate gubyira onkuba mm. akakati kyetuba tukola you speak before me all of the procedures nzirina nakakati ndesemba teze ewaka mbalaba ate gwebyuma nebwebinonyi wange byababula military intelligence byagibula miso president nebagendayo nnaku ezo nabagamba is exposing you let him continue to expose you harm him, I will dig it deeply and uproot you and punish you. Nibabayonga. Nibakoza kana akawala aka UCC. Mbasima yaze ne jambia. Prezi nababuze jambia yate miyane. Katika wamba kube. Eh. Paka kute. In eh, eh, operation. Operation ni jendiko. Operation ni jendiko ba jita kutemba nyonyi. Operation ni kutemba. Buja kujitemba. Tewali. Sisoba la buso nyonyi. sobola okusonyiwa obuvubukobo sirina kusonyiwako yadde omu oyo dokita yali mwalubati kuku yatta omwana wange nabimukuulamu nomulongo namuba munonyanja mutta ono omukazi kyayogerako takitegeera hmm. nti yefe yogananiza nti mubwavu bwe balina ne bakuba nti ensigo egula dola emitwalo esatu waliwo nasigaza ensigo wano nija kuganiza okubeera n'ensigo kandi sente eh, waliwo n'agenda eh, okutegeera officiale nga mukirangiridde mu tteeka waliwo agenda okunoonya kubanga mu ugandakuteera eh, ninkugula ninkuteera ninkugula tekiina ensonga ninkuteera ninkugula kakati kubalamuzi bawa kubalamuzi bawana ababbi eh, kubalamuzi bawana ababbi abasama obwasami ababba neeyika zettaka omugambo tajja kutta omuntu wano agabane n'omulamuzi omuntu agula miliyoni ya dola bano bamugula miliyoni ya dola omuntu ehuman being okimanyi n'amagulu bagagala spaya omukono kwegaje bujja tewali mu kintu kyebagenda kuziika <laughs> n'obwongo babutwala kati ngaoyo omwana oyo omwana oyo oyali akozirayiri nabaga nti abayizi eriri abo bayina amayumba entinda omulenzi bwakugana tugende olabe bakadde bange togendayo omugagga bwakuyita togendayo ate bwemugenda ababiri abafunye millions a dollars eri babatunda musanvu kakati how can you regulate nti kibeere mu mateeka canada nebungereza gyekiri ecina batwalabiramu if they are taking them from dead bodies, how many people would die in China every day? But then those why do they come here? Why me don't but then the bangal when song and engineers in Babana Uganda singa a ticket for Nakongi. What is she need? Banuchibagala, Chiki said young Chiba Kubira Kupulat for me, a Kizum. Chiabagami, and if we want to get a week of government ya mumubere mubadde moving mu direction government yebe kokozi ni kojani ati parliament a change kanku be katunulira a change kanku be oh, oh, twakala kadabe parliament ereke chaga lokujisa ko kadala kubanga abobo nabali mu parliament bavu baba wasende atabala basibula eh kakati ba avudo badirete don't bring it now because if you bring it now it means that the government supports she nasajja mmwe kakazi gwe kakazi gwe lwaki gwe bakozesa bukozesa nebakufuula toilet lwaki basibe babireeta eh, mangi gazze gabeerawo nga gatagalaanti sooka otunulire kakati totunulire wondi bahati eh. nababuuza nti bahati aleeta etteeka lyabasiya ziriyambaaninti eh. ekiso ekyogi kiyambaani ku mukinjaje n'ekisolo chiyamba mchinjaji no hey. Eh, chiyamba kisoro chifwe mangu yes kuba kiri kakati mm. bahati ya liya yali ya basiyazi do we have basiyazi here asolo asolo ba menye kumi you there no basiyazi to regulate what from Uganda basiyazi tumutamizigoni tumuteka tumuteeka tumubabula hey. Eh. ntumubabula yes kakati kyenkubuuza abasiyazi abo balina likwidi yaabwe gyebakozesa kani bakati teras that by the time he brought this law eh, bakati weyaletera etteeka eryo kuba tukita reverse psychology nti mm. people believed that bakati was fighting basiyazi if bakati was fighting basiyazi this strong group of basiyazi wouldn't have allowed him to be minister of finance muleke kutulimba basajjamu muleke kutulimba tukyali balamu mututte mulabe mutuye muntu omu wano bantu beegugunge mulabe wanobebabaleeta ah, kati babaka ba palamenti bebabaleetababateekamu sente erimu buvubuka bunobulambwa buno obwajja buunya oluwumu bwe bulimu amawoteri bazimbye ebizimbe buli kibuga muyinamu kusula mujo kusula buganda kwa zaatia andi nkubuli mbamu mbeleni one mm. che umuntu I, I always observe ntivana nagamba nti omukazi omugezi abba ssente nga waliwo abaana abawumudde hmm. kubanga you can blame them but if the habit continues nga n'abaana bazze mu ssomero nga musigaddewo babiri babiri ntegeera zero nuyo omugezi tabbanga mulimu mabisi mm. kakati today it all open indicators the show that the moment this group was affected accidents are no more okyawuli okimanyi nti abasajja baabayindi nbabodabodabawolanga eh, ababodabodanedda eh. abasajja abo abayindi abamakampuni bawolakampala zitta abantu bwebat nolaba omusajja wa bodaboda babuuza abaana ba bodaboda ositudde abantu basatu munaava eri nakutomera motoka ya polisi kabangalieduka emisinde nga waliwo waaccident wa boda kubanga eh, omuntu amala edika asatu ngaakyali mulamu dewe yadikira yange people Hmm. kakati gwe bakulashinga emulago oba mu sente zaabwe bakuteeka ku so basimulating ogan neziddamu nezikola nebaziggyamu kyogolaba polisi tomeka polisinga etisa omula etisa omuntu aliko gwogamba nti bakulumirwa nnyo no dwaive avuga genda okufunayo dola ze lukumi wawirwend that you, you bring such ero that this woman does not feel ashamed to bring ero when the cases are going on. Well, this is a preliminary session. Uh, uh, organized criminals in eh, Uganda. Eh. mukazi gwe. Mukazi gwe. Abala ngunga batu tabakuleta. Abali tu mukazi batu tuta. Ati Museveni kastakuwana, nakuwana. Baliaba sajja bakole sa Museveni guawanyi. Once Museveni praises you, the mafia, because you become a scare colon, the stivatia, bete taba bete Let him call me. Mkubilo kambibona. Ndi abasajja banu, mm. okuva kulkuna ono yagenzeeyo kulwokutaano ono yagenzeeyo ku mande enoye gurupu eyagenzeeyo ku lwokubiri enoye gurupu eyagenzeeyo ku lwokusatu enoye gurupu eyagenzeeyo kati olwaliro lwebamaliriza ne minisita eh, eh, bano be bakirimu kugambye no it was out of submission by their lawyers that these people was in but our mistake was to do it illegally bonga bekwese bagenda nebakwata mmwe nebaganda yatulagiranga mmwe yababuuza nti musomee ekiro ekiro Constitution. Show the Almighty God that I, ah, I eh. will advise the President and support the Constitution. So help. Does it that I will and full orders nti dayana ye ye amadde owe kitali nnyo ajogaba makende yako kwa serena saluti yako akuna bonna bavuddeyo bali ku bazungu bwe the bazungu hambod then tewali ayina makende buli yayindemu eh? teri ayina makende teri ayina saluti abazungu babahumiliatinze mayogera alongo pano bagiwa mukazi ojjo tuwa erinnya limu babiri eh. I'm going to release proceedings of, from today. Nga video mulaba ababirimu. Police zidde ku ggwanga lyaffe. Ah, bannayuganda, ah, okusobola eddembe lyabwe. Beba batiriwo. mukaje ah, gweva mu bintu ebyo mukaje gweva mu bintu ebyo derangeje should prevail over this woman why do you do lwaki gwobeera embizi mu kyumba kya nowa lwaki obeera mbizi mu kyombo kya nowa why do uh, how much money did this change get from this business the real culprit is hiding she is coming out we have it all we have it all we have it all uh, you people parliament should not discuss this bill allow this case to continue for six months six months is not ten years so that we know when we bring the law eh, the law will be elected in the judgment mm. let us see the judgment let us see the final judgment of this case. Of the Don't preempt the yeah. judgment. Change, change, uh, change. Eh, to the president. I will ekitegeeza baagala musbana bali ku myezi omukaaga gigenda okutuuka eh, nti what these people did was to do something that the government was planning to do you cannot tell a ugandan kambabuulire oba mutuusa byapa mukola fake titles ono omulwadde tamuseera nyingisoko gomukono nti yafudde alami nti oganize twali kaniti waka in e uganda we must be tough the law we need is separate ordinary mothers and commercial mothers tumukube tumuttirewo tumukube tumuttirewo bweba tubatwala mukoti maaso tutambule tubakube tubattirewo omusota togunonya gyegwava ah, mu nsi yonna nkizudde nti organized crime sinyangu cracking down kitegeeza ne bano empapula za uganda zonna we given money but you take money let me tell you that pakistani man gave somebody thousand dollars okufumi namuleeta nga alina emiliyoni ya dola kyenabagirayo be bakimanyi netulisako ne mu bbanka kulwa omuntu wa bulijjo yes nowanga mumuse owange mwamutabaizakimu omulala wakati banoli don't they have children mwaba mauli mwagula don't you have children when these people see they laugh at you bashi muwanika kusonga zino tebagenda hey. Eh. kudda yo kubali sipeki nda umba tuka monitor umenye abasiru basinga mubukede na monitor amuteri ndi akasajja kawandishi nabagamba lui nimbagamba instead of overburdening our people mm. by heavy taxa taxation why don't you use like eh, Ayebale, like Ambassador Katende, like Rugunda to engage the European Union. But, but, but, but Sassiri... Kakati Kutesa, yengege yeah. the European Union. Naga, we are going to put up an inquiry to share information with you. Kaumba tutu kamunisa nikagamba. Why do you share eh. information yeah. with the foreigners, not members of the, the family? Yeah. Kubanga eh, eh, kakite nekasitole kakata deno akawumba tutu keditakan monito akawumba tutu akafungula ndigakutegeesa mwami tambale members of the family kubanga bo bali agrived naye baba information betaga bwetasiambi because betaga compensation those are modalities yeah, exactly the most important thing is that the government as i said that we don't benefit by being arrogant to the eh, eh, european union to our donors our partners in development. Why? We cannot win. What these Europeans do, they move in clusters. I told you once you see the European Union cutting aid, the next one will be the Commonwealth. After Commonwealth, the American government will cut off aid. Yeah, naturally, in some yes. agezako kwengejinga yeah. international community. Kubanga emmotoka ono kasayija byayogera nti emitwalo kyana mu kijjayogerako ejinja kitano yamerako dane na bubi ejinja elimalawo sukari sukari bichi ya kuota wafu waliyo ne sukari kwa lutunku chiva mutaka ya nanyongu baba angitunku hey. Eh. bate kakama jani kagulamu zibitano uyu wadu wa mwana walikusense <laughs> these are open indicators ate olesa emisolo emirala emmotoka mmee zaalemera mu galagi nga bannanyinizo tebasobola kusiba yingini nga bannanyinizo tebasobola kuteekako mipiira mipya nga bannanyinizo tebasobola kuteeka mitto mipya kuba baziteeka mu magalagi ne bazizanyiramu ne bakolaki e, kasaijaandikasaija man is not is in the problem why do they abazungu batusonyiwa sente every day batusonyiwa naye olwokuba kasayija bakati bebalimu what are you talking about when the other day kasayija ndi bakati we are borrowing money from offshore companies abafere eh, bakizunamwe mukoze sente nyingi nyo ku mitimamanyiabakati mbu natamwe kasayija nebahati nekasayija okufuluma kamula teyetaaga intaneti mbabulidde tebayetaaga nnyo intaneti kuwaawo nekyewunya aba intaneti balala nyo hmm. what they don't know mupolitical science batugamba a pa does not want to feel the government in his house a person does not want to feel government in his pocket agitamwa hmm. that's why in europe government are very far from the population Ah, ah, ate bwe kyebakola ekibi abo bakasaija tebamanya ate kiri kuguraawoate minisitaloko gavument ye muntu yekka akkirizibwa mu uganda okusayiningira loko gavument okuseekawo omusolo omusajja najja ettooke rye mukyalo nasanga omuwoza wetooke naba nga ayina baŋamba nti mulwera lumonde eh. bamutendalin tendaling means because of the service what service are you lendaling in lwera do you spread lwera to chase away snakes nasanga omusajja nga ye yatendalinga kugombolola batendalinga busimu mumbairo gundi mbubabutenda linga kumwe kanyoko nyoko ekizimba kwe kali kanyoko lokito bum toyimbwa nakujawo because these are idiots government gives them condition and non conditional grant lwaki gwe omukazi ateekamu awaata emmere esia abantu gye baagala government has given you condition and non conditional grant why don't you use this money bagamba temusolooza mukyomo nebagana nebulayo chairman wa district ba mutayimbwe kubanga wayi these persons abamagwayi sente bazijja mu bamanerendas olumala okufuuka chairman naddira omwalo n'agubawo nebatigomya abantu nebatigomya abantu nebatigomya aba people rise up eh, riot bannayuganda emisolo egibasiriddeko eh, obungi enyokakati ah, yefukuteesa mm. ekikulu si kyekyo kenya is heavily indebitive naye balabawo kyebalabawo okuva mombasa daily transport hmm. standard ireero bobaingira nairobi eh. omuganda akugamba omuganda akugamba omuganda akugamba nti omusawo abanga omuliika nakuwunyeza abaana don't mind about the expensiveness of doctor as was your children hmm. yes tetuyinza gana kwewonanayekasayijo yebamusiba wona natine bahati kasaija ne bakati babasibawo nanati abatavaawo bateeka sente mmeka mu lutalo ekijogesa abantu kasaija ne bahati bahati muganzi nnyo eri mukwano gwaffe jajja mwami no mm. mugambye museveni abadde sabamanyi mise muyambyeyo miso azihelped museveni kubanga dc baneba intelligence bawandiika bipapula nebakola kyate banaluiso nebabikwata banakale tebituuka ku museveni mise ekulaga ne vidiyo misula zero kimusebe eh, njagala nyamba okuntangaza ku deprecation of institutions kakati okitegedde eh. nti azi kutesa is engaging the diplomats that will okendeza ku buzibu that will be hated mm. because even these people why do they give us aid they give us aid because they want to their influence mumawanga gafe mm. ti olwalero one of the reasons why you icc kati icc omuntu ategedde ku icc nti bakiwagi minisita mwali n'omutwe gwe minisita nengalabye nesejjembeeye mulabye ngaayingira muserena abakugobeera banatera eh, okugategeera minisita mulabye nengalabiye muserena agenze ku zuumu eh. agenze ku zuumu <laughs> asinga okujoga mu uganda zuumu yagibeka eggulo ejjogo lyonna nerimugwamu ejjogo lyonna nerimu kitegeeza balatera bategeera kati bannauganda otandisa okumenya kumanya mpola mpola badokita bali mwalio doctors medical doctors in fact me i move consciously but it would be time when the president will bring in nabane bokutanga kitamanyinaze muddwaliraaabagana ngati bajja kukula bantu bintu in the presence of cuban doctors this is when we should halt horrors, exportation of labor until six months when the judgment is going to be delivered. Gere, kubagaliga aloya gakugu, bagaliga fere, nisa chikuwa kufiri ya duka jechisula muhoteli ya bakizinda yu. Singanza still consider e, e, it. Nale jeke jechibi. You tell your government to pass this law expediency. Yeah. One of the reasons mm. why change is made, Njaga has been recognized. Why? Njaga is a medication. Njaga is in the matama. Njaga is a mukalifu. Nitekalizi wanyi wundu njaga. Painkillers are necessary. Zero element. Njaga. Mm. You must, it must be processed over medical doctor. bangambye nti waliwo abagagga bangi abali abali bebatebekayo obeera mupaaka omu eh. enjaga bagifumba mutaya ebikoola enaku zino hmm. waliwo omusajjaomusajja alina ekigaali kyawo kuliko bigoowa binaawo kunnamirembe oti oba oyagala tatunda goowa mugee nti enkoko weri bana bakazi omulaba bano abatunda abatundaga amawulire abayina buswiti ogako bayimiridde njaga kakati what this person bayina bayina cocaine bayina balope bagenda baba what do what these european have done eh. yes you can smoke it but under instructions for doctor okemera chika che chitakuuna bakati waliwo omusajja era obalaba mm. enjaga beyayonoona musajja bamutwala kulima kakati ate yatemamu kasooli yekka omuddo negusigalamu enjaga etta amaaso baddereva abanywa enjaga emotoka lwaki enjaga ekulaga ekintu ekiri nti kiri wala so this bazungu related enjaga but because for them they follow instructions nabaga nti waliwo akaweke bakaita kamagulo katidde abantu ri abakadde hmm. kamagulo kazibu nyo leganika ku byentunulo sikamagulu asa abantu ask these people the, the government stores, where does kamagulu come from kamagulu would be under the swallowed under the instrument of the medical doctor Vula. viagula eh. eh. medical doctors so when this idiot the muzungu who is here is a criminal face you criminal human site Ugandans to pounce on you. You said it to Nature. But if you know a woman in Canada, it is done if it is. That is Canada. In, in, mm. You can be a siege. In USA, when you go there, they demand $200,000. Why? To let it. The money would have finished. A government to Musa Jomo of Fetchotera. Bamu Bodi Urugambo. tebakola oluguudo okulujja ekyotya batutwala emutukula nebabagamba hmm. ruma nesekyulesinga nebabagamba nti baagala abaana munaana abokuyigira muluguudo <laughs> omusajja yagenda nalaba manaja nti natudde ne mukazi wange akanyize tugimuamu eh. tugula ebodaboda era nze mba mulamuzi oyo nali butadde kuba yetiyatawaani yali tagala kutta wa munne but imagine mu future omwana oyo bwalitegeera ntaata yali antunze congratulate um, but, but umusajja jukuta omwana we abantu bamusere nyo tebalina sente yes don't regulate we must be tough olaba abasaddakira ku mitwalo atano mitwalo atanowatamanyi nje dokita ajja kuba ku kliniki nti omusaayi gwoyo kale gundi gye baagala oliwo kasitoma yagala kale eyo are we not going to go to hospital so if there is a law we must be regulate is much greater flow myaka asatu mukaga nga siba ne bamusiba emyaka musanvu ne bamufayiningiza dola emitwalo ena kati bano babagamba ti if you want to get a soft punishment let your government pass a law paramenti nedu cabinet nedu kano nekajjayoomutwe nedda njagala tugende wamuseveni mubuulire ekikukubira eh, mukazi gwetemukubira mulage tepu zonna nzipulingire njaziinternational community egenda withdrawing withdrawing uh, nga tuga ebyettunzi mu ggwanga tebiyinza kuyambako okukendeeza okuzibikira gaako eyo kakati tuyina emwanyi zaffe egi mm. ebyenyanja yisw eri egi eryemu eryemu nti that is meti regulation we should not allow this government to lash into this bill to help the criminal suspected criminals buno buzubuka buto ejjoogo lya bolyonna ejjoogo lya mwe limwandeetako ndibayisizza mu lunyanfa mbayisizza obujozi mu lunyanfa mu nyanfa zammweejjoogo lyonna ndikubye eh. nemba kuba nembayingiza kakati operation operation tembe nyonyi yedd operation tembe nyonyi abonagana sigiri kolagana nabo kunsimuka buli ne mukulu amuwaka ebigundi eh, abo bagundi baprofesa hmm. yes because baprofesa tebabirimu bano kutesa tabirimu buno buvubuka buno obujozi nentwe yako nentwe nfubuka jagaladde nentwe yako nentwe eh. nakatunulyanga kalesetive lenga gwe nja kukubomb eh, gapo enegena kuzibikireta njakuteranga eŋoma njakufuwanga omulere njakuteranga mujaguzo kubanga isiisolusalegit tinaabaana babula ababajja muuganizi they took advantage of the operation I told you Museveni was deceived by reports from Yiso and military intelligence that NUP was planning to burn the city. When Besigye had fed them wrong information to use money, there was no plan B. Plan B came from Besigye. Besigye! amulabe bobi weini amutwale kikumi kwenda huko nyumba yako unaofiira ku bantu giri wuwebake besi yeyogera pulani bi etaliiyo nolyokabayoola abaana bonna kati yekukumi ah, yali ku mission naye yes for me i don't matter let the government institute what the government should do ah, tetwagala abalamuzi <coughs> abalamuzi balina credibility kuba bajja kudda ejudicial commission era baleta omulamuzi atule ne wiigize abalamuzi discredited ecompetent eh, ugandan mm. bagemiire bagemiire do the work do the work webali because bây giờ they have denounced violence and we are giving them a package bagende bafurebe bakora ki bakora bakora nawe babimanyi mu Uganda state obay riot so do what you must give them money ngumi tano emipiira mu riot eyo gyali emipiira kakati ekyo that's one to restore peace. Post election violence, election violence, we know it. Violence. Two, let you have a peaceful riot. Not a riot. Nabo Babina. Mm. Right is right. asobola okubeera ewanemusula ne mukazi womubuliri ye ng'alinza ekyovaewo kane mafiya bwakola nabagana bamafia yes ndabagambye byandaala byandaala guno namuwa ebbaluwa mubira byandaala nti gundi yandagidde nemugaa no diriyo balese basi zitasiolowooza singa intelligence report yawandikira president ebbaluwa ti one of your opponents in this election has brought basis without breaks kudumuseveni uh, have believed this No. These things are not believable. They are not believable. Njagayo kumbabili basatu wa Mkache okula bilako. Anti media. Hey. Ugambi. Anti ya media te yigira huo. Editorio yari ba chintu chimu. Mm. Yes, engage what Budodo Patanas is good. Meye akonkuru dizagamba. Why do you give these people reports from the inquiry when you don't inform the family. You don't share it with the family. This is the formality. Mm. They are grieved people. Mm. Mm. Mm. Mumba tu tu community da kacha biye kwa te kagari. Hey, na eh, baadhi eh, sima mauli ba agamani. Wakafungula halowaza na kuhuzwa nchini. Era kacha kumi. A reporter ye ebi e, neva. Tashwala kugavana na kona ngo. Owa mani tashwala kupapuli sayizi kupapuli singa kutabantu kuri mukamp kuri mu Uganda nti anai city court is etudde wano mu uganda e kampala mu serena tasobola kuwandiika kyabantu asomu babirimaneta independent independent ofu monita is independent of naye ngaogirumbye ennyo yes bakuvunanaki mbakubaze nebuyaba mawulire wa kubanga nkugambye nti newspa would encourage engagement between government and dona agencies yefu kuteesa the actors the pr quarrel with eh. the success. Never quarrel with the success. obanga oli akikozesiwa oba tomwagala kati never quarrel with the success toberanga mukazi omukazi bayinzamuga nti gundi azadde omwana afaanana atawo oy tomirundi bwafaanana kati buli mumwaseamufaananawaaaaaa eh, nti omwana afaanana kitaawe kga waliwo wokiriza nti omwana wafaananyani taatawe mumulowooza nti bana abasiraamu we shall not observe your elections if we don't put this in Srengon. Oyo, Omula Muzari Electoral Commission, Tiasoma Political Science. He didn't know the impact of these people not observing the elections. You have not observed the election, then how can you find it? but donors to be nature of But donors, but Jakugamba Bugambi, Kubanga under the law, I did the national law, diplomas, they were first diplomas. They did diplomacy. I know those people not say that the elections have been nullified. They will just write about local horrors to improve for the future. Hey, hey. Gaps, hey, Bobby Wayne. Bobby Wayne akati waina waina ebundi waina ekibanja kye omusajja yamuyita nayita longoya obuzeebu mbaguzeo wa government nienda kuirusanja temwana wazimu kakari bobiwa ini yaka nti ana nti gungomu kulembeze uja kulembeza mutakari umudu ijiwe rida really the man has offered you the first priority kakari ya galate ndo bobiwa ini loza loza nti ajanga nti government yekozeshi mkubawu aa ah, ah, the man has offered you the first priority talk to longoya lawyer te te te yarespondinga ndoza mupolitikisi waabwe owekito oba gavumenti yokekugulebobiwainafuketenant naye nze bobi waini bwaba di namusinze violence is young bobi waini has achieved yas the largest political mukusooka yakusasiranze bakusasira baliruddamu omugumya kubanja victor le jagamba jalina no. mm. echi chagwa chagwa tiye bakuba nabateka kutaka balamuzi nime kubaboka balinga munala gwe babeli atunda yabaka <laughs> babu yini yabaka boga ni mindala babu yini yabaka ulamaya kani mizi nakubaka nachi wadani kewa niko vugulu nakewa nika kamu vumambu ani alondomu ya ili baka ba baka ba baka ba baka ba baka ba baka ba bwebusinga akajanja mu gavumenti telina magye mujikugaliza oddawo gwokumandinga galiwo ulingo nukundi webukolo bamuzani webukolo mgadungi na machegi webukolo gateway I'm gateway to koboko you are eh. gateway to your knickers you are not a gateway to what do you are you a road eh chungachi eh me to be told in the oh. most clarity clarity I'm a mass communicator I put you where you belong kakati yufu bobi waini <laughs> has opted for ah. peace mitamari mumu jelegerachi eh bobi wanita china bantu bobi wanita china ah uh -uh. bobi wanita china mumugamba atambule mubitundu nga yebaza abalonzi mulabe enjoka bwezi abatokota iyo yema eh. abaganda bakuga nti ayenaku yakolaki yamulwanya mm. if this young man has opted for peace kubanga bano kwebabadde baliira kakatebagala mm. peace kuba kwe balya eh, eh, nti bajja kuba mabobi waini babawe sente why didn't you plan the post Bobby Wayne era wajipulaningira ki so if Bobby Wayne has denounced the violence not a fanana message Uganda is in the private sector Uganda is want to work mm. nagamba Bobby Wayne tuwakole vya besige vya woku tuwaka wajia kukupa nze ntunula me amuvera obuja jena agamba nti mpira ngo komeza bali abantu kugambi ekoti yabo nti ejinje lisingo okutunda lya afikiro kuota ne kali akala ko ne kali akala ko kakati njagala nkubuli <laughs> mulaba abasenguka mumayumba mutunulire ku weekend people are moving you think they are moving to go to their houses ate era nono omupangisa gwogobamu najja naye ajja kusasula egi oli gyamusonyiye era ajja gisulyamu bwereere economy Bush yagambye the economy is becoming stupid. Yamulemerera. Hey! <laughs> George Bush. Yamulemerera. Julia, yagambye the economy is becoming stupid. Kakati ezo bakasajja babeereeyo. Nagamba nti nineebi. Abantu abakazi abajonyesezza eggwanga lino ne bafuka mu kikopo bwe batumansuliza. beetaaga butabika ne tubaggalirayo Yola nima kubwa utabike na kunyanga balalu mbawa abaseji balalu mbawa denjaka Neba furumangu uvina busese Baba sese budi Chupa wakola mbati ya bachu Baba ya wadaba naruwa Kakati mando baka sahija Vietaka kumunga kwa Iran Ategele how a man can live in poverty Otherwise he does not understand this Kabima Papa nitabi mani Tama nitabi mani Nige ah, ah, njali ah, ya wafu Ya wafu Ya wafu Minister wa financing Atusola kuangula wamu Nogula kukuzi mundu n'omwana omulimu minisita finance atasobola kwako emotoka eziri mu uganda kakati mundi eyo nsonga yakubi i praise and other diplomats for engaging the donors we can't be stable what can we do tetweyinza eraabantu bajja kurayo singa abapoliisi babule sente balayotinge amaje gabule sente galayotinge e, abasomesa balayotinge we cannot be isolated and for what reason tetunatuwa kubeera kupalia state to be isolated all these things are solvable hmm. nti eno exercise erimba wa military intelligence naalimba nowaiso nga yanoonya sente ne balimba president president operated on forcehoods is forgivable mm. n'abamerika abo bakuba egundi eh, nebakuba amayumba gaba nebagaa tibadde tulowooza nti terrorist gundi camp eh, bannauganda bagendagenda bava ku bintu ampola bakatugenda okulaba nga omutakyasobola kusasula amasanyalaze namazzi anti amasanyalaze gali bwega nako pulezidenti agenda gakwatako mm. kubanga nabadde mbalaba ochingethem bagambye ekitutu eggulo yagenze wa president natwala nabantu bangi atetakimanyi kakati kibakyetegeeza nti aroa mube bakuwakalu nti museveni iwanolonga part anda museveni huku ani ava mukiswa atasobola gea museveni nabantu bewaabwe gitutizeeri eh, era betega ku bilioni dola bina museveni zyaleesi tepuwairikoiwabitegeddeotnabalabi nabalabye ku byuma byange ne bagamba bumuganda wa museveni yayina kampuni e, ereeta emiti emifu his brother is the one who is supplying this wound nebategeerabategedde mu discussion yomu hmm. bategedde ti president museveni yayagala komyawo e, nebaga tebali twaibwe bakuba tunayo nebamugjamu kituto kituto kituto kituto nagoba gundi nagano okulinenga contract ya ingeniya lutwa kitutu ndikiwugulu baŋŋani babaddeyo entebe naye ripooti ekuliko mbi nnyo e. this 400 millionlayinga ki amasanyalaze yeewola milliyoni atano zibba kakati wulira omanyi kye bagambye bagenti mutowe yalina compounds mayigituma linya yaba gyeyayina yasapulayinga polozi e, e, e, enfu kakati ze mbabuuza nti naye abantu abo abakola ebintu ebyo nga muli nabo nebaboogerako what will happen if your government is removed nalabamwenda eh. nga kagamba they take a sake balusula abalusula bebambowa after killing those people nga kaboogerako mubi kati mwani abaagala so kati umeme egenda kwetereza eh, pesa yes. nyama zokutera eki kitongole museveni ayina miliyoni bina yabyewola baali bagala bii mu kampeni nalemera zo miliyoni atano waliki omanya kitutu oli mukazi obadde yuwinze ne kontrakiti ya walike bakomewo bebagoba eh, kitutu kitutu kitutu kitutu kitutu paka before you gundi alinda baluwa jifemu tulinda baluwa kitu ekiguguru ki ekiguguru ki kyogedde kitu ekiguguru kyogedde eyo ministry esaana mu muntu mulala kiguguru bwe kikaaba nga ku kyalo in fact kikaabira bwereere most of these keep ministries should be, should be handled by soldiers pulezidenti yawandiika memo mu baamagye nti tebasaana kulowooleza mu bugagga hmm. kyekituyambye That's why you don't see soldiers are suffering like us, but we don't see soldiers staging roadblocks for robberies. Mulaba omuserikale abbye oyo aba yagavaamu. Naye musirikale how many soldiers? Bajjeno bajeka ba muziza. Do you this? Do you see this? Nti nti waliwo insecurity waliwo highway robberies? Ezikyaliwo nnyo. No, so abaserikale amina. Mm -hmm. brothers balina patriotism singa abapolisi gye babatwala the police needs to change its rules the training image ya fanyo kubanga kati koti yo gundi ina koti masa amaje police this way meeting isa sutira eri koti maso hmm. ne police yali abakozi fuji abajanga yabajanga ke byambalo neno gambo musajjo omubi gote obatuletera bakuba amasasi basibe anti babbi convict them why do you deploy e kenya baleeta abapolice logis policemen bata abapolice okamala kuba theyare highly trained balina arms eziterese ate how can you say that a criminal ate ogoba mugobe a criminal charge with his crimes. Why do you say a criminal? The people you have failed to handle mm. to society. The court in court tunaku soma ya mafuta tulabe kubanga yes. chibika na chetu lo wazanyi ndi badao tanti bada uganda bali waga manti ama, ama mafuta naga wandi kako eh ama mzimisi wandi seko bada uganda waga manti ina mafuta lachi wa tuliki kemisoro ama mafuta naga wandi kako ama mafuta gafi ama mafuta naga wandi kako I think if years kali ko date babu bugwawo ne babunyola abagezi is oil it does oil have the cash is it a cash or a scrum tabo kangema aro akikolimo oba kikolimo abantu amafuta ga eh nga gold ne bilala kuba ever since the president here with Museveni publicly revealed about Uganda's potential and the plan is for its commercial production we have never had the peace again that's what i was uh, what i wrote 15 years ago. yes mm. the oil issue has taken the center stage in the country the body politic what flagabats me is when the president initially made this disclosure the opposition dismissed it as a mere politics calculated to what baga nti anoonya kalulu alimba hmm. tegaliyo opposition that denied that told museven that was telling the ugandasame that is today struggling to safe guard atee bagamba nti genda gabba ate akataliyo bagenda gabba to safe guard the country's oil resource went far as claiming that our oil deposits were contaminated by poisonous substances making it impossible for commercial exploitation at that time even our foreign friends in inverted commas who today wanted to ensure that proceeds from oil whereas benefit or uganda did not dependent museveni yaswakulingana amafuta basoka ne bamugamba nti bali mu poisonousi gasi nabagamba nti enzizi tuziggale bagala mubba hmm. nakwata ekijirikani kye nagenda erasa tiyasikanaatimu nagenda nebamuga nti akago malungi nnyo kubanga amafuta gava mu foseros eze ebisolo oba plants agaba plants thear light temuli poisonous gas nebamuga nti amafuta go ti agasinga obungi gali kongo yogera ne kabira naga sijja kwogera nakabira mugaggale sijja kwogera hmm. anti ewange galiyo tugaveeko amafuta ago singa gasanga ewiiki president era baali baagala museveni aleme gakwatako gayambye kinene nye eggwanga ani bambi baagala agakwateko eh. eggwanga yefu enable gutachis oyiro change this country fundamental oba tebatubi kakati singa omuntu omulala atali museveni yakwata ku oyiro bandibalaba kufulayo Mchi. Magofori. Magofori. Tumuseveni ya kulechi. Mm. Eh. Ya tukunya. Kikichetoli. Kari hey. Eh. nemba gamba. Hey. Nemba eh. gamba. Hey. Tumuseveni itaidia kulika mafuta. Ya gani mafuta gangi. Mbara gasi. Nemba gamba. Timwe. Nengane mafuta. Fimu yalu. Fimu mafuta gangi. Fimu yalu tumimanyi. <laughs> Ya gajawa. Awasajja. Hey. Mwe nkoko yoro wale rusi mkoko. E nkoko yedda yali amanyi nyo. Nga kweja mwa yizo kweja. Nebajimuwa. Ne habange bali wakanga basiramu. Hey. Wakanga. Nga kweja yizo kweja. Ine jimbi ni wabe. Hey. namba yabaana abaliwo towulira nti walise kulya nakubalabana omulibakire eh. waka anti enkoko bwe bagifumba olusaniya balukuwa odize abaana kati omusajja bwe yabaana abaana nga takyasigazaawo <laughs> nabaga nti banange ate eddagala sazeyo abaana bakwate enkoko ngende nayo olwamaze okubalaana nti bangi abakazi abasajja nebabatiabasajja nebakuba wakazi wedda eh. abako babonyabonya n'omwekeno ngitwala ate olete endala eyokulya omuko abako babonyabonya abasajja bamaanyinyo mwanyinazemutwala era ekyo ogulaba nti omuganda akugamba nti awasa mwenyoko takumanya obusajja ah, eh. lwakitomuwasa kituufu bako kakati nabagamba eh. nti abaganda baali baagala boko kakazi kasita omusajja omu yakyali ewa munne nasanga bagikoitwala ku mpanga yamalawo ennaku ezi tebamuwako omunyonyi nabagamba nti omusajja <laughs> enkoko bwe bagifumba <laughs> omugenyi teyavanga waka mwakatungulu kabunya ekyalo kyonna nabuna obunyanya bwe bayitanga malaya kabunya ekyalo kyonna <laughs> omusajja nabagamba nti enkoko okujeemera omugenyi aleme ejiryako mm. tagenda mujjana kumwalira ti enkoko mugireete <laughs> alyeko kayoko agende naga alawo museveni twekio agende agende aliddeko naye tajja mubalekera <laughs> emuko muntuogera kumwalira <laughs> kumwalira tajjagabalekera mubamba omugamba muzaiyagaa nti amafuta gabiri mukaaga negeyongerayo gabiri musamu amafuta gange nakomawo baga nti aa kasika biri musamu kati gabiri kumi netaano nakomawo nebaga nti alina amafuta biri kumi namunana nakomawo kakati singa mwamwali singa mwasumulula amafuta nagakoakunyuddeekere eh. kubanga eh, oyiro olucenge this country eh, if it was not museveni mm. bali batubbie bakuexcitinga abazungu kati nkugamba there were also attempts to create diplomatic tension between Uganda and the neighboring Democratic Republic of Congo. The DRC raised territorial claims intended today was sabotage the oil exploitation process. Some of our foreign friends in university commands suggested that Uganda's oil could not be exploited without a formal joint venture with the DRC. The president, has usually remained focused and through defeated all the detractors for the oil exploration program to advance. Awo bali babalaki. Bali babalaki. Abazungu. Ogamba nti tese bakwesa kusinga oil. Omanyi kampuni ezakabera wanzi. Zichu. Ziringa nyasi. Anti baga kubirako. amafuta bagakubbirako if you don't get a capable leader mm. amafuta bagakubbirako so, you are excited this is why the basamize cheat people nti omusamize agenda nakulowooza nti a small thing wulu anta ogenda kufuna ekitu kyakusabye kigenda kulirizinga obugagga thats where you can sacrifice omwana wo kakati bana abazungu they are not seeing oil for the first time mm. balabya amawanga mangibakutekamu the fundamental question now is what is causing this excite on uganda oil many commentators have advanced arguments some of which hidish and rafel They say that whereas is a curse, that this is what is haunting our young oil sector today. My submission is that that view that oil is a curse is unscientific and therefore false. What do they mean by oil curse? It is true that in many African countries where oil has been discovered, it has caused trouble and generated excitement which has attracted foreign interventions. But this cannot defined as a curse or a pest. For it, it would affect whoever has oil. So if oil were a curse, how come it only affects African countries? This to me is paramount. Why hasn't it caused trouble in Norway and other developed systems? Therefore, the exclusion of Norway, mwenye Norway sima mafuta manji nyo, mm. is enough to invalidate Saudi Arabia, Norway ya is to invalidate the argument of oil wealth being a curse. Another pertinent issue is to, to address is our sincerity, is the sincerity of our foreign friends about equal distribution of oil proceeds among Ugandans. We may have to first examine their conduct in relation to other products of export value since the colonial period. Did we, as Africans, for example, fair share the cotton and the coffee trade equitably? But our foreigners nebakugamba nti amafuta nebifuula bachampion galina kukola kino galina kukola kino hmm. amufunamu gwe bali bahandole bagala okusalirawo aa likodi yabwe eriki kubanga if yuwasharing propate nga tatawamuafudde mulina okuba aze okubatabaganya timulumbe lwegindi yabaleka bieyo eh. must likati the record <laughs> nyerikodiyo inaezaisinda ewaffe teri kugaba bintu mbwembe endukizgwe abamu tebamanyi namanya gaabe ngaoyimiriza lwani wekufubutula mu nsisiro omusinde oyimiriza lwani wagamba olwatata waalugana papa mumaze gaawala nti omukulu ajalagire wajanjabak mulwadde gu eh. weweregera weregere kanzu wamwejanjabak omulwadde aletakempeka ya sport iwafetiiyo nga nkyaliitere polisi yawa kutwala <laughs> cotton growing was introduced to africa nkugamba hmm. nti amata gano atya nnyo kubanga yetujja kulwayo <clears throat> ekigalitiro uh, waire kutiwa tenga gandi badega eh, yamba mm. is it a resource or scramble in my area submission i dismiss the oil cars theory uh zero has no cars at all sichi koimo failure to effectively manage the resource cannot be attributed to a cars this is sheer mismanagement influence of external pressure what is causing trouble here in uganda is that we have so many companies, competitors, scrambling for a share of our oil. They are with their neocolonialism. Makampuni You have a mafia by italy in the vatican naye yali eyagala ekereziya ku mafuta ate eki ekereziya naye mu lutalo lw'amafuta ebaddemu ngeyingiramu eni kampuni yabamafiya ba italy ne vatican hmm. erinamu shares nsimi ya nsimbi y'amafuta naye nga bamafiya kampuni bagiyita italian mafiya zandire vatican nakugamba nti kadino wakyonkusi za mueza kereziya singa polisi ya italy yayagala omukwata papa john po namwerekera ku kisaawe nalinyenye nagala omusajja wange mulekagende ndimanyi byankolera eh? yes sajja bbi eh nekugamba nti they now know that with oil revenue companies that sure dealers will make a good money. Even those which do not direct access oil, at least want any sort of deal in Uganda for we are capable of paying. Kakati amafuta wugaba kubira. Amafuta tebaga bira mubinya. No. Mm. Kati bulimu biye na aliwani. With the proposals. Science abera wuwanika. Eh, yeah, for all of us. Sairos. Lords. Mutalaka chake ndokola. Bulibi bulibi bulibi wanukati. international criminals but that man mwani mwenda but, hey, eh. eh, mm. these people mm. our lawyers are not lawyers you see international criminals kati yo omzungu oyo gobaki <laughs> oloza yaka handling criminal cases in make gafere don't underrate our ugandan lawyers i saw mwenda miss mary is about this muzungu the way he was presenting Hmm. meeting mwenda this explains why some countries that had lost interest in our country at the peak of political turmoil are now jumping on the bandwagon for once we are witnessing companies from russia china italy usa uk all scrambling over oil but also creating unnecessary tensions and confusion in the country. However, many do not want to be fair rules of the game that for the good of our players. Basically, if Nanga sent him was wrong. I cannot believe personally that Bobby Wayne is more than Uganda. I'm going to go to the country. I'm going to go to the country. That's what Mayaka was doing. Mm. I told the security, investigate Mayaka. You cannot move with 30 people to USA only to get $20,000. He is either taking he's taking marijuana or he's bringing somebody's money here. Yatambulanga na watu makumi haka. Tewali jibajia dola mituwale ita. Was it a commercial? Abamu, abamu, nadini cheke de konti bali beche kamili yentambula. Teka kakati, kakati yegubi. Eh? mwegobye ate ati mwega tayinza kuddamyo nga baganda bamutta that was a miscalculation mayiga nenaabagereka bakoze ensobi and what the motive i strongly suspect the of them wanted money much but day tiweotakola public functions but donors tibajja kuleta sente you cannot bring a person in that mood state. He had got them hospital. They can work out have been in hospital. But then Mubanja. He had said, no, ok Mubanja chi. Hakati zo mwana angamanyo kuna vaga, jemutaji ya mbele. Sudai sakamu nti ali. Kani yu sakamu tu mwante? Mm. Yes, it's you. Tiyari furunye. And where was the doctor? So a man, afana bwati. Was there an ambulance in case of emergency? Was there a medical doctor? naye ababiri abo baagala nnyo sente they knew that without public function people will not contribute money for and they have ended up both losing n'abagereka ne mayiga they have Money for what? losing even the family members ababalangira n'abambeeki do they have access to their brother and don't they have access we, we have we have access yes. as the royal family mushobora kumureta kwemu yaguba yaguba abageze mengo banana what they have problems with Makubuya and Impanga but they wouldn't have allowed Kabaka to appear afanana bwati hmm. have governments with Impanga and Makubuya That's much I know, but I don't know the cause. Yes, nechwala bimali. Na yeti bali abantu abo ababiri mpanga ne makubuya tebalikiriza kabaka muleeta mayiga yagoba abantu bonna n'abamulembe nafuuka nantagambwako kakati ekyo kyali mayiga tasobola kuddamtegakani politics kabaka isgontosaaka mayiga sudupripare kiwugulu kikaabi mayiga sudupripare tuliibi olwa baganda bajjamu okubirayo yagenda okwegema yagenda nani mwega yali genza okwega manolekeko lwa buganda nga ne baminisita mu mbeera nabone babagema is a nisolicet man tumalize kukweyo nkugamba nti oiro ayina ensonga nyinzo tebatumala nazo oiro one yabusolovd t timukkiriza nti amafuta agatuuse bwegali nemufuna kampuni ya total mugende mu central africa musome All Central African countries had oil, but mm. they hmm. remained with nothing. Why? The French companies, Petrofina, the Total. They took over. Baga, baga, baga. Two, nobody can tell you the actual, actual amount of oil you have underground. By the way, the technology is going to excite you. Kakati, mm. if Total has agreed, to burn more expensive, to have more shares, it indicates there is more oil than you, you know. Mm. Three, Tanzania being what it is, again, kuzimba pipeline within a very short time. Boba ina public ina. Mkono jali miya kondaga. Na ye, hmm. EMU kujiji will never have now. We'll go to court. In my opinion, tuja kusatula Tanzania ngati tulina oil. That's why <laughs> I suggested the president have retracts. trucks tuwakisi lukumi akole oluguudo nga lo specificaoil mubeeramu motoka za oiru zoka nizoka sibya pipe ebikumi bitaano biyiwamu ebikumi bitaano biri mu kkubo ebikumi bitaano bitikka pipeline tajja gikolako bonna babulawodde genda okuyita pipeline and the judge will tell you kuba naabalambuzi bwebali first compensate eno eno sanga the age railway egenda kujja mumwakoze ko ne futi ne eraba na kenya erina yubasa oke abakyali nabo ababba sente nyingi naye yiweri wano tekisoboka bonna babulawo dda bani abaferi bwatyo nti ah, pipeline mujajijeetuke ah, eh, eh, eh, ngaakosako ebintu ebyenjawulo kubanga yeyeka asinga okuba ne bwino wano era wabaine ekigambo kyakugambye nkugamba ah, ebiseera ebisinga nti watch the space akubuulidde ebintu bingi nnyo ate nga ah, nze olusi muyita mulanzi kubanga alina ensonga zayogerako neziba nga zansonga nnyo ah, njagala okwebaza yonna gyosinzidde okuba nti badde tugobeera mu ngeri yenjawulo ennyo webale nnyo webali eddala kayemba jackinson manyi okoze kyama nnyo olina woteeka terefayinaawo abantu bonna nebabeera nga basobola okukuŋŋaana ne balaba ne bannaffe mwenna abali ku lugondo lwesalaama n'ensi yonna yonna kanani ah, bute polawo ekibuye mwebale nnyo webali eddala kuba nti mwenna abasitaafu mbeera mubusaba enviiri awo ng'ate bemugoberera enteekateeka affe eno Ah, njagala okubebaza abanange ah, betubale nabo muprodusange mayanja henry mayanja kanyike ah, nomukyala glori abadde ku byuma wano wamu ne munange ate abadde abiteekayo ku mutimbagano butereevu eh, abdalla musoke